l'anello di Re Salomone. Sta scritto che il Re Salomone parlava con i quadrupedi, con i pesci e con i vermi. Anch'io parlo con gli animali, seppure non con tutti, come sembra facesse il vecchio re. Ammetto la mia inferiorità, il linguaggio delle bestiole con cui aveva maggior dimestichezza e quando non ebbe più quel suo anello, il suo cuore persino. In questo anzi io sono superiore al vecchio re che senza suo